payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki musulmonga yetadigan kulfat mashaqqat tashvish mahzunlik aziyat g'am hatto unga kiradigan tikon sababli olloh uning xatolarini kechiradi dedilar qarang hamma bizni ustimizga keladigan bu narsalar aslida bizga yaxshilik ekan olloh bizni unutmagani ekan olloh bizdan bizni esdan chiqarmagani ekan sahobalar ozginagina xotirjam bo'lib qolsalar qo'rqib ketisharkan olloh mani unutib qo'ydimi hech qaytim og'rimay qoldiya hech qanday bir sinov kelmay qoldiya deb tushkunlikka tushib iymonlardan xatarga tushar ekan demak biz ozginagina bir sinov kelsa darrov unga o'zimizcha bichib o'zimiz darrov unga o'lchab ketib qolamiz a bu bunaqa edida ana xudo uribdida a xudo o'qibdida o'qibdida a o'zicha haddidan oshib qoluvdida hammaga o'shanaqa deyaversak o'zimiz o'sha navbatga kelib qolmaymizmi demak ollohni sinovi bo'libdi olloh ajr bersin olloh mushkulni aritsin hojatini ravo qilsin deng siz o'zingizni haqqingizga duo qilmang musulmonlarni ko'proq duo qilavering boshqalarga ko'p tilak bildiravering o'zingizni duoyingiz ijobat bo'laveradi farishtalar bizga duo qilaveradi o'zimizni haqqimizga duo qilolmadik lekin o'zgalarni haqqiga keçeyi kunduz musulmonlarga duo qilyapmiz Allah baraka berarkan sog'lig' ham beradi daraja ham beradi